Hola, mi nombre es Valle del Castillo y a continuación, en este video tutorial, les informaré cómo seleccionar la información que se encuentra en la web. Este fue un tema asignado por el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes San Luis para el área de Recursos Informáticos, año 2015, en el cual nuestro tutor es la señora Roldán Mirta. Los integrantes de este grupo son Albornoz María Victoria, Coria Sofía, del Castillo Claudio Andrea y quien les habla del Castillo María de A continuación, a través del índice, iremos a una pequeña introducción. Para buscar información científica en Internet es necesario elegir páginas, sitios o documentos fiables y relevantes, ya que en la web encontramos muchos contenidos y muy variados. A continuación, se presentarán herramientas para saber cómo seleccionar la información que se encuentra en la web. Uno de los temas a desarrollar en el siguiente video tutorial serán los consejos prácticos. Consejos prácticos han tenido en cuenta para evaluar el qué y el cómo seleccionar contenidos en la web. En primer lugar, consulta a tus profesores. Ellos te guiarán sobre qué páginas son más confiables y te brindarán mejor información. En segundo lugar, sé selectivo de acuerdo a la información que encuentres. En tercer lugar, ábrete al inglés, ya que al utilizar este idioma estarás abierto a recibir mayor información. En cuarto lugar, no te fíes de las publicidades, dado a que no siempre muestran lo que son las mejores páginas en donde seleccionar contenido. En quinto lugar, tómate tu tiempo para evaluar el contenido web, lo hagas de manera apresurada. Y en sexto y último lugar, desarrolla tu espíritu crítico y tu capacidad de análisis. De esta manera, asegurarás de encontrar siempre información válida y confiable. Otro tema a desarrollar en este video tutorial va a ser el qué hacer con la Wikipedia. Dado a que se presentan las siguientes características, podemos decir que la Wikipedia es singular y controvertida. También podemos decir que su redacción se lleva a cabo de manera colectiva. Esta posee información práctica que es buscada por muchos usuarios, dado a que es una fuente de información actualizada. Es como una enciclopedia virtual, dado a que posee una síntesis sobre diferentes temas que interesan en general. Y por último, podemos destacar que su edición y control es cooperativo. Es por esto que decimos que la Wikipedia no es una fuente del todo confiable. Para presentar una pequeña conclusión, podemos decir que para la selección de información en Internet tienes que valorar saber elegir, tener en cuenta los sitios web confiables, ser crítico en la hora de la búsqueda y análisis de la información, utilizar los consejos prácticos y recordar que Wikipedia no es del todo confiable. Por último, te presentaremos en esta última diapositiva lo que es la bibliografía utilizada para hacer este trabajo, que corresponde a Martínez 2013 su título es Cómo buscar y usar información científica. En cuanto a la web Grafía, es anónimo del año 2014 y su título es Cómo investigar de manera confiable en la web. También, Cómo identificar fuentes confiables en Internet, que eso, este título es atribuido a Sánchez del Pilar, año 2011. Bueno, espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.